Chao amichis de Fisi Más. De las personas que no me conocen, me llamo Juan Pablo Córdoba. Son 27 años que me aleno. Para el giorno de hoy será su personal trainer, o su guía, o su tutor. El giorno de hoy, por tanto, un entrenamiento cardio con ejercicios de abdomen. Cuatro ejercicios de cardio, cuatro ejercicios de abdomen. Qué cosa a hacer? hacer, questo eh, este entrenamiento lo repito, due vueltas vamos a, a, por 45 segundos con 12 minutos de recupero, donde tú prendes un gocho de área y tu cuerpo fluye, fluye, fluye para generar un po' più de energía. Serán cuatro ejercicios de, cardio, cuatro ejercicios de abdomen. Lo repito, dos volte. No dimentiquemos que una sana y correcta alimentación es fundamental para lograr un buen estado físico o, un buen bienestar en nuestro cuerpo. dormir bene, avanzar un de licor e hacer un po' de movimiento. Prima de iniciar yo voy a hidratarme porque con este caldo que ya arribato el estate hay que estar un, un poquito hidratado. Ah, molto bene, pues, saporita pues, esta agua la Lachémosla la cual, lachemos la cual. Vamos a movernos un poquito, un poquito, un poquito. Los brazos, los brazos. Vamos a enviarle una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer la actividad física. Vamos a mover un poquito la espalda en dietro, en dietro, en dietro. Avanti, avanti, avanti. Su, en yu, su, en yu, Muevo un poquito el pie y muevo el pie y muevo, muevo, muevo, muevo, muevo. Doy un poquito, doy el calcio, el calcio, el calcio, el calcio en español, doy una patadita, una patadita, una patadita. Eco es, ¿sí? Continuo así, continua así Me piego, me piego, me piego, me piego. Ah, due vueltas due vueltas en più. Ah, una vuelta en più, una vuelta en più. Ah. <laughs> cardio y abdomen en el bosco. <laughs> Molto bene, del bosco, del bosco. Perfecto. Vamos a pegar un pie. Vamos a ascender lentamente, fino donde yo riesca si riesgo de meter la testa al ginocchio molto bene cambia cambia cambia cambia cambia cambia cambia cambia ok perfecto perfecto perfecto vamos a cortar el talón eh. talón el glúteo si no el equilibrio ahora un poquito el brazo ok cambia cambia cambia cambia Te invito a que te suscribas a este canal si ancora no te has suscrito. Ayúdame a salir. Dame un comentario, dame un like. Eso me sirve, me sirve, me sirve para mejorar. Ok, perfecto, perfecto. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ok, voy a impostar, eh, ya he impostado mi, eh, el timer, el timer. 45 segundos con 12 segundos de recupero. Inicio con cardio, inicio con cardio eh, la primera vuelta eh, dopo, vado con abdomen y por último, y por último, <laughs> y por último <laughs> hago destruir <laughs> ok perfecto perfecto perfecto respira profundo importante hidrátate hidrátate hidrátate que vamos a iniciar que será un entrenamiento tosto per meterte en forma corto pero eficaz ok perfecto vamos a meter acá nuestro nuestro nuestro timer ¿Qué vamos a hacer? El cardio lo voy a repetir dos vueltas si El abdomen lo faccio dos vueltas Ahora faccio los primeros cuatro ejercicios de cardio automáticamente respiro profundo y torno nuevamente con cardio y por último dos vuelta el abdomen ok se va se va se va se va prepárate prepárate prepárate 45 con 12 segundos Ok, vamos a empezar con un poquito de, de, corseta. Mano, toca talones, mano, toca talones, respira profundo, respira, respira. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. En el posto, en el posto, voy a hacer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. dietro 1, 2, 3, 4, 5, 6, respira, 7, 8, 9 en 10, dai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10, dai, indietro, 1, los primo, 45 segundos, vamos a hacer tipo jumping ya, vamos a abrir de lato, lato, lato, lato, lato, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dai, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Uh, ¿Cuál sigue? Vamos a tener. el barpis, el barpis, el barpis, el barpis. Cuesta el este matador, Cuesta el este matador. Pero la fachamos, la fachamos, la fachamos uscendo uscendo dietro dai dai ta ta 1 2 3 cambio 1 2 3 escendo terra ta 1 2 3 1 2 3 escendo ta ta 1 2 3 1 2 3 escendo ta nuevamente ta 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gómito toca ginocchio. se va. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Escendo, escendo. Vamos a hacer el próximo skippy. Toco de lato, toco de lato, toco de lato. 1 en punta 1 2 3 toco lato 1 2 3 toco va 1 2 3 toco 1 2 3 toco 1 2 3 toco toco toco toco 1 2 3 de nuevo toco 1 2 3 toco ta 1 2 3 toco va se va 1 2 3 toco vamos a iniciar de capo nuevamente lo repito lo repito lo repito lo repito nuevamente nuevamente nuevamente lo importante respirar profundamente relajarte ok se va 1 9 en 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en 10 1 2 3 4 5 6 7 8 uh. oh, madre de dios 60 vamos a fare John ya Pin ya Pin ya Pin ya jumping ya 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 uh. barpis barpis barpis barpis indietro, para avanti, toca 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, e ta, ta, ta, se va, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e scendo, e e scendo, ta, ta, va, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e scendo, e scendo, va, se va, ta, va, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e se va, ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3, skipping tocolato skipping tocolato y dopo iniciamos con abdomen 1, 2, 3, toco, 1, 2, 3, toco, 1, 2, 3, toco, respira, respira, 1, 2, 3, todos estos ejercicios te ayudarán a meterte en forma, si sei constante, constante, mangia bene, dorme bene, sei positivo, vas a vedere grande resultados Sei un lotatore. 1, 2, 3. Cambio. 1, 2, 3. Tocco, toca toca toca 1, 2, 3. Dopo questo andiamo con abdomen. Ok. Llegó la hora de la verdad. Abdomen. Abdomen, abdomen, abdomen. Abdomen. Abdomen. abdomen contraigo el glute toco avanti 1 2 abro, chiudo toco avanti 1 2 abro, chiudo toco toco abro chiudo toco toco abro chiudo se va toco toco abro chiudo se va toco toco. Sí. Ah. Qué bello, qué bello. siente el laboro. Ta. Para adelante. Toco. Toco. Plato. Uh. Ay. Ay, ay, ay. Vamos a parar el mountain climber. Mountain climber. Mountain climber. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lento, 1, 2, 3, 4, 5, ah, ay, ay, ay, 60, 60, vamos a hacer crunch, crunch, crunch, mano toca ginocchio, mano va a tocar ginocchio, Abdomen, abdomen, abdomen, abdomen, guárdalo Toco extiendo toco extiendo toco extiendo toco extiendo toco extiendo toco uh, extiendo toco, guardo un punto piso respiro profundo, extiendo toco, vamos, vamos, fuerza Extiendo Uh, Toco. Uh, extiendo. ta, Toco. Toco. Extiendo. Toco. Extiendo. Toco. Forza que le gamba Extiendo. Toco. respira, respira. Extiendo. Ah, madre de Dios. Guardo un punto fijo. Mano va a tocar talones. Vamos a doblar un poquito los oblicuos, oblicuos, oblicuos salgo, salgo, respiro profundo, uno, dos, ta, toca, toca, toca, toca, toca, ta, ta, ta, vamos, vamos, vamos, Si, soy un guerrero, soy un espartaco, no mora más. sí, respira, respira profundo, dopo de esto, andiamo con el último round, ta, sí, sí, sí, vamos, vamos, ta, Guardo un punto fijo, respiro profundo, me concentro, me concentro, la paz, tú puedo, yo puedo, tu voy, vamos, vamos, sí, sí, sí, eres fuerte, sí, toca, toca, toca, toca, toca, vamos, está. Ah. continua? ¿Cuál continua? Plan, plan, plan, plan, plan, plan. 1, 2, toco, toco. 1, 2, toco, toco. 1, 2, toco, toco. 1, 2, toco, toco. Se va, se va, se va. 1, 2, toco, e toco. Se va. 1, 2, toca, toca, se va, uno, Dos toca, toca, uh. uno, Dos toca uno, toca dos vamos, vamos, ok, uh, cual continua, mountain climber, mountain climber, que la tira que la pa. que la falla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lento, lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ah! ¡Ay, el mountain climber! ¡Ay, el mountain climber! Crunch, crunch, crunch. Crunch. Echando, Toco. Echando, Toco. Echando, Toco. Echando, Respira. Toco. Echando, Toco. Echando, Toco. Echando, Toco. Uh. Echando, Toco. Ah. La vida. El movimiento siempre positivo. Va. Respira. Va. Va. Uh. Madre de Dios. Último esfuerzo. Último esfuerzo. Mano. Toca. No, que va. Uno. Cabilla. Ta. Ta salgo, guardo un punto fijo, ta, ah, ta, ah, ta, ah, ta. Con este ejercicio estamos laborando los oblicuos, ah, laterales, sí, sí, sí, sí, sí, ah, respira, sí, te la fai, te la fai. Último esfuerzo, último, sí, tú te la, tú puedes! tú puedes! Si el vento, el vento que te acompaña, tú a casa sei rilassato, ta, continua, sí, ta, ta, toca, toca caviglia, toca caviglia, toca, sí, ta, manca poco, ta, ta, ta, sí, sí, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah, ah, no es tanto así, ni difícil, <laughs> ni tampoco fácil pero hayamos reayunto nuestro objetivo Mille, mille, mille, mille, mille gracias hasta que te sei allenato a conciencia vas a vedere grandes si Se sei iniciado hoy tu cuerpo te lo ringrazia, tu tu salute te lo ringrazia. miles, miles, miles, miles miles gracias a todas las personas si tú ancora no te has inscrito a este canal escríbete. O una playlist donde el entrenamiento para para gamba, para el ginocchio, per, probar fidanzato, para molar eh, a la fidanzata que rompe tanto. Ya de todo en mi canal. Por eso Guárdame, sigue la playlist y guarda lo que sea più acorde per te. todo este esfuerzo Vendrá pagato. Te lo digo yo que me aleno De 28 años ¿Cuántos años? 46 años De cuore, Juan Pablo.